República, né? dessa é rainha é um posicionamento. Enemies have control of the objective. Capture it. You make this too easy. Vamos Meu amigo, que play linda, velho. Vamos gravar. John Cena! tempo do, do objetivo. Tá preso aqui. Preso, tá preso. Boa. A rua Vai por aí mesmo, hoje. Objective lost. Let's get back. aqui é o ruim. Né? Tá bom, vou deixar sempre. Vai, deixa um pouquinho. Aqui, ó, aqui, ó. É do conta. Acabando de ficar na base. Né? We've destroyed the enemy force. Ah, arma que eu pegar do chão, sem jogar com ela agora. Tem, tem, tem, tem, tem aí. Enemies have the objective. Get it back. Vou que deu o HP deles, hein? Pô, o rapazinho aí tá te dando um pouco legal aí, ó. Almost another teammate. Caiu uma toma. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Put that, put that, put that, put that, put that, baby. Aposta aí. Dá pras costas. Tá entrando aí, Tá miado lá no fundo. Go here. 45 seconds left. Keep it up. Dá as costas, velho. Né? Cuidado, cuidado. Go here. É. Tá derrubado, tá derrubado, tá derrubado aqui. Vou matar um. 30 seconds to go. Keep it steady. Vê. correu. Vou atacar. É, deve estar. Ó, as viradas, gente. Eu vou gravar essa partida aqui, que xadrez tem que bater o tempo em base. Ok, ok, tá aqui. Vamos lá, eu vou botar a galera. aqui,